Всем привет! Заказал на AliExpress вот такой вот э, Wi-Fi удлинитель. Это Wi-Fi Smart э, Power Strip. То есть он имеет э, три розеточки и два разъема под USB. А управляется он с помощью таких ассистентов, как Alexa от Amazon, Google Home и Ericsson. И ну, сейчас перейдем на экран монитора, чтобы посмотрели, как пишутся эти названия. А вот, в принципе, ассистенты умного дома, с помощью которых можно управлять а, данным Wi-Fi удлинителем. Переходим обратно к нашей розеточке и посмотрим, что внутри. Пришла она запечатана в хорошую пупучатую пленку и полиэтиленовый пакет. Так вот, распечатываем. Так, я еще сам не видел, что тут у нас есть. Смотрим. Так, что там в коробке есть? В коробке больше ничего нет. Здесь у нас типа инструкция, в принципе, идет. Для iOS, для Android. Что, как, чего делать. Можно почитать, вся инструкция на английском языке. Ну, в принципе, Google переводчик спокойно с этим справится. Здесь даже картиночки есть, где чего, как делать. Поближе приближу. Можно посмотреть все это дело перейдем к самой розеточке. Так. Конечно, напишу то, что а, здесь гарнитура должна для сотового телефона присутствовать вместе с этой розеточкой, но, возможно, ее не положили или умышленно изъяли из коробочки, не знаю. Должна ли она тут быть, если вы покупали данное устройство и знаете, должна ли она тут быть, то напишите в комментариях обязательно. Здесь у нас вот такие вот три розеточки, которые помечены номером. А каждый номер имеет свой индикатор. CP1, 2, 3. И кнопочка тоже у нас с подсветочкой должна быть. А с этой стороны у нас а, два USB порта. Они подсвечиваются синим. Индикаторы у нас а, вот этих розеток, они подсвечиваются зеленым, если она работает от Wi-Fi. Если Wi-Fi сигнал а, пропадает, то розеточка переключается автоматически на работу от сети контролируется каждая розеточка отдельно, независимо могут работать друг от друга, можно одну выключить, э, можно две выключить, можно все три выключить и включать их независимо. USB порты оба включаются, также выключаются отдельно, а по одному, по отдельности они не выключаются, потому что они блоком одним идут по длине провода. Длину провода я померил, а длина провода полтора метра у нас идет если точнее так сказать. Здесь вот такая вот вилочка у нас идет с заземлением. 16 ампер, 250 вольт здесь показано. Хотя в описании нам говорят, то, что номинальная сила тока всего 13 ампер. А вилочка, как видите, от 16 ампер. Ну, больше, чем на 13 ампер я загружать бы ее не советовал. Смысла в этом нет, лучше уж довериться тому, что находится внутри розетки, раз написано 13 ампер, чем довериться вилке. Вилку можно все-таки любую присобачить, какая вам понравится на вкус и цвет. Это сделать вообще не проблема. Что у нас здесь на обратной стороне написано? Модель SYB2 240 100 100-240 вольт, 50-60 герц. А ток здесь 13 ампер, максимальная сила а, а в ваттах, пропускаемым данным удлинителем, 3000 ватт. USB у нас 5 вольт и 2 ампера. в описании, конечно, на Алиэкспресс написано 2,4 ампера, но здесь написано 2 ампера все-таки. частота сигнала Wi-Fi, видите, 2,4 герца. Осталось установить приложение и посмотреть, как будет наша розеточка работать с приложением. Уже подключим нашу розеточку к умному дому и посмотрим. Что ж, давайте воткнем нашу розеточку в сеть уже непосредственно. Посмотрим, что будет. Так, включилось. USB-шечки подсветились. В принципе, они светятся как и изнутри, вот здесь вот видно, так, точка возле них светится. А здесь мигает огонек у нас в розеточке. Ну, в принципе, и остальные огоньки тоже здесь светятся. Это можно видеть, они таким а, светло-голубым через пластмассу просвечивают. И кнопочка. Кнопочку нажали. у нас здесь все выключилось. Кнопочку нажали, все розетки включились. Непосредственно, непосредственно сейчас будем смотреть на телефоне. И у нас показано то, что идет зарядка на телефоне. Розеточки включены. Сейчас я выключу кнопку. И зарядка сейчас не идет. Я нажал на кнопку, кнопка мигает. Сейчас уже будем непосредственно подключать к умному дому. Посмотрим, что будет, если зажать кнопочку. Так, я зажал, включилась. Еще раз нажму. Ну, сейчас осталось разобраться и подключить. Что, ну сейчас мы непосредственно настроим нашу а, розеточку, наш Wi-Fi удлинитель. Теперь здесь все для этого есть у нас. А, что нам надо сделать в первую очередь? Нам надо зайти в Google Play в Android, а, ваш аккаунт получается, и скачать приложение Smart Life. Так пишем, либо по-английски пишем Smart Life, либо по-русски пишем Smart Life, он его найдет. Это вот такой вот домик, в принципе. А, нажимаем «Установить», устанавливаем, регистрируемся, регистрация простая, там почту указываете, там логин, а, пароль, все это там делаете, никаких проблем, логин – это ваша почта. А, в принципе, в, описании и вот в подсказочках вверху вы можете видеть вот там про Wi-Fi розеточку, видосик есть, в нем, в принципе, показана регистрация, там что, где, что, как качать, как что делать, как что там вообще, все-все-все там есть. Все. А мы же открываем, раз оно у меня установлено, я просто нажимаю «Открыть», открывается вот приложение Smart Life. Что нам надо здесь делать? А, нам надо нажать вот на этот крестик. Это добавить устройство. А, дальше мы выбираем а, умный удлинитель. Нажимаем умный удлинитель. Здесь сеть Wi-Fi показана, внизу там поля, два поля. Один с названием вашей сети, а другой с паролем, точнее, от вашей сети. А, заполняем оба это поле, вводим название вашей сети, вводим пароль вашей сети, нажимаем а, «Далее». Вот, нажали «Далее». А, появилась такая картина. Следующее, что нам надо сделать, здесь написано «Через 10 секунд после включения снова включите его». После выключения, точнее. далее, что мы делаем, нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 5 секунд, пока индикатор на устройстве не начнет мигать. далее а как показано на рисунке, индикатор мигает раз в секунду. Так, здесь вот ставим. И кнопочку вперед мы пока не нажимаем. Не нажимаем. Следующее, что мы делаем? Мы выключаем из розетки. Выключил. Все погасло у нас, да? Далее, что мы делаем? Ждем 10 секунд. 5 прошло уже. Это сейчас у нас сброс небольшое устройство, получается, идет. А, втыкаем обратно в розетку. Вот он наше устройство. Здесь оно, в принципе, уже само замигало. Мы нажимаем вперед. В принципе, и подключиться. Но бывает так, то, что это устройство мигать не будет. Без разницы, в какой позиции оно сделано. Вот так вот выключили, оно и мигает, и мигает, а? Сейчас еще раз. Выключим на 10 секунд. Просто бывают такие случаи, когда вот этот индикатор не мигает, что в этом делать Случай а Держать кнопку до тех пор, пока он не замигает. Я вот это и хочу вам продемонстрировать, потому что многие люди не могут из-за этого подключить эту злосчастную розетку. Он здесь мигает автоматически, потому что у меня зарегистрировался уже в моем Wi-Fi удлинителе, так я его подключал. Если у вас э, вот этот вот индикатор не мигает, а просто синеньким светится, розетка работает, включается, вы нажали, выключилась у вас розетка, а, вы нажали, включилась у вас розетка, но индикатор этот не мигает. Ну, в принципе, быстро, также светится, подсвечивается. А, надо держать вот эту вот кнопку долго, в принципе, и он рано или поздно у вас все равно замигает. Видите, выключился не мигает. Вот, вот, вот. Вот этого я и хотел добиться. Из-за этого под... люди не могут подключить а, Wi-Fi розетку. И это вот сплошь и рядом практически у всех. Никто не может подключить. Приходится потом а, искать, выискивать а, людям, где это, что и как делается. А в этом случае вот эта кнопочка у нас не мигает, это кнопка включения-выключения. Мы держим ее. Держим. Мигает, мигает. О, выключился. Отжали включился. Видите, замигал. Все. Далее нажимаем вперед. Все, у нас идет поиск э, нашего устройства. Ничего не нажимаем. Люди в этот момент нажимают кнопку, там лезут кривыми паклями. Э, кривые пакли, грабли все убрали. Ничего не трогаем. Грабли не подпускаем. Все. У меня просто я подключал уже комп, он в сети зарегистрирован. Я специально для вас вот это все проделал. Все, завершить. Вот оно идет завершение. Вот здесь наше управление. Так, выйду из управления специально. Видите? Комп. Все. Заходим в комп. И здесь у нас вот на управление. управление. А, первая розетка включена, вторая розетка включена, третья розетка включена, вот они USB. USB-шники у нас сейчас, вот они подсвечиваются, они включены. Я нажимаю выключить USB-шники. Выключил. Ничего не светится. Все, здесь нет тока. Все. Включаю. Включилось, светится. Далее. Что надо сделать? Хочу выключить первую розетку. А, здесь, в принципе, вот видно, а, все горит. Нажимаю выключить первую розетку. Нажимаю выключить вторую розетку. Вот она третья. Выключил. Вот USB-шники. И USB-шники тоже выключил. Если что-то вас не устраивает, сейчас синеньким светится, она работает от Wi-Fi. Чтобы она не работала от Wi-Fi, вам надо нажать кнопку. Все, у вас все автоматически включилось. Если у вас пропал интернет или еще что-то там случилось, нажимаете на кнопку, вам все обратно вернется. Снова все работает у нас от Wi-Fi. Теперь выключилось, видите? Включаю 1, 2, 3, USB выключил, включил, USB-шники не щелкают, там дрюшки нет никакой толком. То есть никаких проблем с этих нет, с этим нет. Можно в любой момент нажать на карандашик, переименовать все это дело. Здесь различные настроечки у нас есть. Можно офлайн уведомления, общий доступ к устройству, создать там все прочее, прочее, прочее, прочее, прочее. Но здесь вы можете видеть на своем экране, в принципе, и почитать камера не хочет никак фокусироваться. Вот он сфокусировалась, почитайте, поставите на паузу. Кому что надо. Оффлайн уведомления включать, не включать, решать вам. Что ж, а на этом в принципе все. Надеюсь, данное видео было полезно. А, розеточка, кстати, обошлась мне. Сейчас мышку возьму, посмотрим розеточка. 1759 рублей 11 копеек. Заказывал на AliExpress Это у нас пульс, ускоренная доставка. То есть вот здесь вот я заказывал продавец, в принципе. Роксота официал сторы Это официальный магазин а, Роксоны. Э, можно, в принципе, приобрести данную розеточку. Довольно-таки полезная штука. А, я сейчас подключу свой компьютер уже к ней, а то поставишь рендеринг, какое-нибудь видео и монитор. Ну, нафига вот нужна колонки, нафига нужно ушел из дома, да, допустим. Раз выключил монитор колонки, вообще красота, просто шикарно. А, прекрасное приобретение, очень удобное, всем советую. Ссылочку на это устройство я оставлю а, внизу в описании. Переходите, кому нравится, заказывайте, смотрите. Устройство достойно кстати, там написано то, что на него дается год гарантии. А гарантии я не пользовался, и гарантийного талона в коробке не было. Хотя здесь на сайте написано то, что гарантийный талон предоставляется. То, что гарантийный талон, он как бы есть вместе с этой розеточкой. И еще здесь должна Bluetooth гарнитура какая-то, или что-то там какая-то гарнитура, короче, идти а, вот сюда, вот от USB. Не знаю, ее тоже не было. Почему, не знаю принципе, за 1759 рублей я вот лучше вот не нашел ничего. Массивная такая, здоровая. 3 а, киловатта можно по ней вообще спокойно пустить, а, она 13 ампер, ну, я 3 киловатта не советовал пускать, ну, 2,5, 2700, э, ненадолго, ну, в принципе, сойдет, потому что она не керамическая, она пластиковая, что-то по звуку, если кто определит, то знает, что-то это ну, похоже на пластик с керамикой какой-то керамика, пластик какой-то, непонятно толком. <clears throat> Скорее всего, пластик жесткий какой-то. А, может, э, в принципе, повредиться розеточка от больших нагрузок, так что надолго большие мощности не включаем. Ну, 2, 2 300, в принципе, она нормально будет тянуть, я думаю. А так, всем спасибо за внимание, спасибо за просмотр. Пишите свое мнение в комментариях, свои отзывы обязательно. Всем пока. Да, я, кстати, кое-что еще забыл. Обязательно у вас а, должны быть включены геолокация, должен быть включен Bluetooth, должен быть включен Wi-Fi, передача данных. Это обязательно, чтобы э, ваша Wi-Fi розеточка настроилась. А по настройке Smart Life еще смотрите, еще есть настройка одной Wi-Fi розетки, а ссылочка в описании. Всем пока.